Привет, муховязы. Крючок скут номер 14. Черная моя самодельная монтажка. Жопка. Неон грин. красная органза, три ниточки. Чуть больше цевья делаем, отводим назад и ровненько обрезаем такой вот хвостик у нас получился делаем дайбинговую петлю выравниваем наши тельце Монтажка нам больше не нужна. набираем нашу петлю. Дайвинг. Сантиметра 4 должно получиться набранного. обоих сторон. Начинаем скручивать. Такая как синелька получается. липучкой можно почесать. и начинаем аккуратно наматывать эту китку. потянули. Обрезали. Начинаем все расчесывать. Сначала кверху. набросали. Как панк такой получается. И теперь обстригли сверху и по бокам. Снизу стричь не надо. теперь это все к низу зачесали. То, что торчит. Надо все пообрезать. головка будет пара раньше. Галстучек сделаем. Герхландер. Отрезаем сантиметрик. Так вот накладываем и притягиваем к низу. зафиксировали. Контрольный узел. Галстучек тоже обрезаем. Берем бурчик и распушаем наш галстук. Распушили, расчесали. лачим головку. И наш ручейник готов.